Hola, soy Lucía Varales de la Facultad de Ciencias Agrarias UNR de Zavalla y vengo a hacer una práctica preprofesional eh, que me enteré gracias a una profesora de fruticultura de mi facultad en el INTA San Pedro em, y el tema que estoy realizando es eh, en, en duraznos, ciruelos y pétalos de rosa eh, hago análisis en laboratorio, eh, determino parámetros físicos y químicos y también hago salidas a campo. Em, las expectativas que tengo son de aprender y que me sirva mucho para mi futuro, eh, que me interesa mucho la parte de investigación, así que...